Burada ben koyabilir miyim? Yapabilir miyim ben de biraz? Hı. Sen... Aa! Babayı da narkoş bu. Baba.

Hadi. Hadi. Hayır değil. Hayır. Çık. Attım. 아 어지러워 어, 어지러워요 어떤 거? 어떤 거 할 거예요? get kadar gelmek.